საქართველოს 25 დეპუტატის სახელფასო დანამატს მიიღებს. მათ შორის არიან ფრაქციებისა და კომისიის თავმჯდომარეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები. გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ რესპუბლიკელები, რასაც ბიუროზე ხმაური მოყვა. ქეთი ნადიბაიძე განაგზობს თემაზე საუბარს. ქეთი გისმენთ რა განცხადებები კეთდება საკრებულოში? დიახსახელბასო დანამატების შესახებ გადაწყვეტილება საპროტესტებენ რესპუბლიკელები ასევე ამ გადაწყვეტილებას მხარს არ უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ასევე გაერთიანებული დემოკრატები ისინი აცხადებენ რომ დღევანდელ ბიუროზე არ იყო დაგეგმილი ამ საკითხზე მსჯელობა თუმცა საკითხი წამოაყენა თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ არსებული ინფორმაციით სახელბასო დანამატს მიიღებს 25 დეპუტატი მათ შორის არიან ფრაქციების და კომისიების თავმჯდომარეები ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პირები დღეს საკრებულოს თავმჯდომარეს კომენტარი და განმარტება გადაწყდება ამ საკითხზე არ გაუკეთებია, განცხადება გავრცელა უმრავლესობიდან მხოლოდ იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ. იმაში რომ თავმჯდომარეს არ იყო პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური გამბედაობა, რომ ერთპიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს მახინჯი პრაქტიკა, რასაც რაც იყო წარსულში და მან დაიმოწმა რეკომენდაციის სახით დაიხმარა ბიუროს წევრები იმისთვის, რომ დაწესდეს ბრძანებით მომავალში თუ საჭირო გახდება, თუ საჭირო ჩათვლის დანამატებით ანდევის პირობისთვის იყო კამათი, იყო ხმამაღალი საუბარიც, იყო მუქარი სახით თქვენ მაშინ არ და გერიცხებათ თუ გინდა აქ ვაცხადებ რა არავის არ დანამატ უარს მომბობ ამ დანამატზე იყო საქმიანი საუბარიც არგუმენტირებული საუბარიც მაგრამ ჩვენ კატეგორიული წინამდებიყავით მანამდეც და ახლაც წინამდებიყავართ